suena traigo Los sabía correa a tus amigos Tanto show y que por donde hoy no entiendo lo que en la cintura, es la de color metálico Para mí suena normal, no entiendo lo que está viviendo el Tráfico, no pierdo la cuenta de lo que los me está moviendo Con los ojos rojos cuando me apago y me enciendo Esquiva todo así, te juro mágico que saqué a tus amigos Tanto yo y que por de hoy no entiendo lo que en la cintura, la de color metal Y para mi suena normal no tienen lo que están viviendo